ને ખેડૂત મિત્રો અત્યારે માર્કેટયાર્ડમાં ત્રીજી વીણીને કપાસની આવક જબરી છે અને જે કપાસની નબળી ક્વોલિટી છે અને આવક વધતી જઈ રહી છે જેના કારણે પણ કપાસના ભાવમાં બહુ તેજી આવી શકતી નથી તો જે પ્રમાણે આપણે આગળના વિડીયોમાં વાત કરી હતી તેમ બે ત્રણ દિવસ પછી કપાસના ભાવ ફરી તેજીમાં આવે એ પ્રમાણે આજે કપાસના ભાવમાં દસથી વીસનો વધારો થયો હતો અને જો તમારી પાસે સારી ક્વોલિટીનો કપાસ હોય તો તેના ભાવ બે હજારથી માંડીને એકવીસો ને અઠ્યોતેર રૂપિયા સુધીના બોલાઈ રહ્યા છે તો ચાલો જાણી લઈએ વિવિધ કપાસના માર્કેટ બજાર ભાવ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ સોળસો દસથી બે હજાર ચુમ્મોતેર અમરેલી ચૌદસોથી એકવીસો ને બાર સાવરકુંડલા સોળસો પચાસથી બે હજાર સાઠ જસદન સોળસોથી બે હજાર અઠ્યાસી રૂપિયા બોટાદ ચૌદસો સત્તાણુંથી એકવીસો અઠ્યોતેર મહુવા બારસોથી બે હજાર પચાસ ગોંડલ એક હજાર એકથી એકવીસો સોળ ધંધુકા પંદરસોથી બે હજાર દસ રૂપિયા જામજોધપુર સોળસો પચાસથી એકવીસો દસ ભાવનગર અગિયારસોથી બે હજાર છ્યાસી જામનગર પંદરસોથી બે હજાર પચાસ બાબરા પંદરસો નેવુંથી બે હજાર સાઠ રૂપિયા જેતપુર બારસો એકત્રીસથી એકવીસો ને છ વાંકાનેર અગિયારસો પચાસથી બે હજાર ત્રીસ મોરબી પંદરસો પંદરથી બે હજાર એક રાજુલા તેરસોથી બે હજાર પચાસ રૂપિયા બગસરા પંદરસો એકાવનથી બે હજાર અઠ્યોતેર ઉપલેટા પંદરસોથી બે હજાર પચાસ માણાવદર સોળસો પાસઠથી બે હજાર પંચ્યાસી ધોરાજી સત્તરસો સોળથી એકવીસો એક વિંસ્યા અઢારસોથી બે હજાર એંસી ભેંસાળ પંદરસોથી એકવીસો ધારી પંદરસોથી ઓગણીસો પચાસ લાલપુર પંદરસો નેવથી બે હજાર બાવીસ રૂપિયા પાલીતાણા ચૌદસો ચાલીસથી બે હજાર અગિયાર સાયલા પંદરસો બત્રીસથી બે હજાર પિસ્તાલીસ હારીઝ તેરસોથી ઓગણીસો પંચોતેર ધનસુરા સોળસોથી બે હજાર એક રૂપિયો વિજાપુર ચૌદસોથી એકવીસો પંદર કુકરવાડા તેરસોથી બે હજાર ઓગણએંસી ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર સાડત્રીસ હિંમતનગર ચૌદસો પંચોતેરથી બે હજાર ચોસઠ માણસા એક હજારથી બે હજાર ચોર્યાસી કડી તેરસોથી બે હજાર મોઢુસા સોળસોથી ઓગણીસો પાટણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર ઓગણએંસી રૂપિયા સિદ્ધપુર ચૌદસોથી એકવીસો બાર ડોળાસા સોળસોથી ઓગણીસો એંસી બેસરાજી ચૌદસો પિસ્તાલીસથી ઓગણીસો દસ ગઢડા ચૌદસો એકાવનથી એકવીસો રૂપિયા વિરમગામ ચૌદસો બોતેરથી બે હજાર પચીસ સણાસમાં પંદરસોથી ઓગણીસો એક્યાસી ઉનાવા બારસોથી બે હજાર તોતેર સતલાસણા ચૌદસો એંશીથી ઓગણીસો ચાલીસ આંબલિયાસણ અગિયારસો બારથી ઓગણીસો રૂપિયા